上次让你跑了，这次我可不会轻易放你走。神珠网阵，少主，让我来。朝元坚意你们也太小看我的神珠网阵了。大家靠紧，别分散。真气护盾，看来坚持不了多久。 少主，娘师，我这玄珠网阵滋味如何？看你这破网能否挡得住我祭祀神火？哎，祭祀神火，我主人是不会放过你们的。以无之力，万死无主。 我还以为多大阵仗呢，原来只是花招啊！你好像开心的有点早了啊！七良，看来万主之母又给我送吃的来了。七良。 你还记得我吗？你们都是我的牙祭，吞噬掉你们这一行人，我就能跨入天罚境了。怎么想是你的事儿，同不同意那就是我的事儿了。天玄剑，你的传人。杨希，小心！这是精神力转化的冰晶，威力非同小可。我让你见识一下什么是真正的精神力。浮云天火术。 我这万年的精神力，你挡得住吗？玄女巨剑，凝。嗯。少主的精神力竟然如此高深莫测，直接重创了奇辽的精神世界。 精神力这方面，我还真没怕过谁。岂料在汇聚万兽的精神力，万兽的精神力，任何境界在我面前都抬不起头来，你也不会例外。啊！燃烧修为来跟我对拼，看来已经下定决心跟我死战了。我让你知道惹怒我的下场会有多惨。 都怪我为了得知哥哥的下落，害你们面对如此强悍的齐辽。紫薇大帝，用紫薇大帝来降服齐辽，肯定不费吹灰之力。哎，李轩，你还活着？大胆齐辽，竟敢攻击李想，还不跪下？林轩。 万年来的每一刻，我都想杀了你。啊！看来必须一战了。一上天劫。嗯，我败了，要杀要剐随意。岂料是哥哥的坐骑，我想请你放过他，算我欠你一个人情。 呃，啊！沙林轩，沙林轩！啊呃，啊！你不用杀紫薇大帝，他万年前便身死了。呃，你在救我。 奇怪，七宝琉璃塔为何会跟齐辽的吊坠产生反应？林林晓，快快躲到我身后，这些人可不是什么好人。这是哥哥的亲传弟子梁希。这齐辽怎么像失忆一般，前言不搭后语？都是那头蜘蛛搞的鬼。绿色金光唤醒齐辽的同时，也让他怨念变深了。我如何不能怨？我一心追随林轩，却被他困在此地万年之久。 你根本不知道真相，明轩，我要随你共同应敌。你去了也只会成为累赘。七界大战不是闹着玩的。啊！岂料，这一战无论输赢，我都希望你和李想活着，替我守护李想。这吊坠关键时刻自可保你一命。 他，是我一直误会他。七辽，紫薇大帝说过，吊坠可以保命。我知道怎么救齐辽了，鬼破。 之力聚合，少主，这是要炼化吊坠？紫薇真火，保命吊坠竟然直接让濒死的齐辽幻化成齐辽蛋了。没错，齐辽身上的吊坠只有借助七宝琉璃塔才能发挥这一保命功效。 齐辽，再让我帮你一把。这注入了紫薇地气的齐辽蛋，再复出的齐辽，精神力比先前还要强百倍。哼，嘿，你想干什么？对不住了，良心。这七宝琉璃塔暂时还不能给你。